हेलो यार मसेर साढ़े चैनल सब्सक्राइब करो या साड़ी वीडियो पूरी वाच करो नाल असने सब्सक्राइब करो चैनल नाल बेल आइकन ने बटन दबाओ यार नाल ऐसा सपोर्ट करो नाल एक हज़ार सब्सक्राइब पूरा करो यार तुस सपोर्ट ही कोई नहीं करने हो सपोर्ट करो यार कोई ऐसा भी और अपना फल मिले यार सब्सक्राइब करो ठीक है